Ху! Хочу схавать English. Здравствуйте, меня зовут Пит Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале The English ESSEC Express супер современный эффективный курс. Хочу все знать. Дорогие друзья, мы сейчас поработаем в этом формате. Я хочу сказать э, следующее, что англичане и вообще все люди, которые разговаривают на английском, часто употребляют модальные глаголы. Среди них такой модальный глагол, как must. Он очень хорошо используется в настоящем времени, так как при помощи его можно спрашивать, здесь формировать вопросительное предложение, и must ставится предложение на первое место. Must, э, модальный глагол, может отрицать, must not. И э, must также участвует в формировании утвердительного предложения. Э, но э, модальный глагол must в будущем времени не используется. Неправильно будет, если, например, мы будем формировать предложение в будущем времени и будем туда приплюсовывать масс. Например, я э, буду должен читать I will, а потом сказать must. Это грубейшая ошибка. Вот. Поэтому англичане придумали, как выйти из такого положения, и они must, модальный глагол, заменили на have to. И таким образом, значит, э, предложение в будущем времени можно формировать вот таким вот образом. Мы сейчас на примерах разберем. Ну, вы видите сами, что и, и have to, я должен, допустим, я обязан, мне необходимо что-то сделать, используется и в настоящем времени. Вот в настоящее время have to используется. Если Э, идет местоимение он, она, оно, то, э, конечно, используется в настоящее время не has вместо have to. Это понятно. А я, мы, ты, вы, они, значит, здесь будет have to. И в прошедшем времени, в прошедшем времени используется то же самое, то же самое значит, выражение have to, но в прошедшем времени. В прошедшем времени. Вот оно, had. Прошедшее время. Сейчас мы это все подробно рассмотрим. Ну, давайте посмотрим, допустим, э, мне придется идти туда, вот предложение. Мне придется идти туда. Не, я пойду туда, это можно легко очень сказать. I will go the. I will go the. Это можно сказать, это в будущем. Оно и правильно будет. Но здесь другой смысл придается мне придется туда идти, это как бы обязанность, я должен идти туда. Вот, поэтому выражение, это чувство, мне придется идти туда, здесь будет оно по-другому. И как мы скажем? I will, уже не будем говорить go, the, я не буду идти туда, а мы скажем I will have to go there. will I'll will have to go there have to это придется переводится will это элемент формирующий будущее время сокращенно I'll I will have to придется go это идти туда go there а допустим а ему не придется но ему не придется или так сказать, вот, но ему не придется. Won't, won't, это will not, will not. Have to не придется, вместе не придется. Have to придется, а won't, have to не придется. Won't это сокращение, сокращение will not. Go there, туда. Таким образом, если э, мы хотим сказать такое предложение. Мне придется идти туда, а ему не придется идти туда. Мы говорим так. I will. Элемент будущего времени will, потому что в будущем have to. Have to придется. Или мне, э, я должен. Или мне придется. Go there. I will have to go there мне придется идти туда. Но ему не придется идти туда. But he won't не have to придется go идти туда the. В настоящем времени мы можем сказать, допустим, мне э, приходится идти туда, или мне нужно идти туда, или мне надо идти туда, это все в настоящем времени. Можно использовать Э, модальный глагол must, но только в настоящее время. И очень легко будет получаться «мне надо». I must go to the. Идти туда. I must. Я должен go to the. После must никакое to не ставится. Так же, как после элемента will никогда не ставится частица to и после масс не ставится. И никаких мне. Мы говорим по-русски «мне надо», а по- английски мы пишем и говорим «I must», «I must», «I must». Мы можем также и сказать заменив must на have to. Have to – это должен, должна, должно, должны, вот, ну, здесь мне надо, значит, I have to go there. Я должен идти туда. Я обязан идти туда. I have to go there. Мы можем просто сказать I go, я иду туда. I go to there, я иду туда. Но в данном случае здесь говорится как бы об обязанности. Я должен идти туда. Must – должен. Have to – должен. Или have to мы переводим еще как приходится. Don't have to – не приходится. Не иду. Не обязан как бы идти. Мне не надо. Мне не приходится идти туда. Как мы должны сказать? Никаких мне. I в настоящем времени частица don't. I don't have to. I don't. Вот здесь I don't. Мне не have to приходится go идти туда. I don't have to go there. Как спросить, ты пойдешь туда? Время какое? настоящее, значит можно использовать частицу какую? Do. Do you have to go there? Do you have to go there? Have to. Значит, ты, э, ты пойдешь туда? Do you have to go there? Тебе приходится пойти туда? Так тоже можно сказать. И в прошедшем времени. Мне пришлось идти туда. Моя обязанность такая была идти туда. Мне надо было идти туда. Мне нужно было туда идти. Я должен был идти туда. Ну, вчера, допустим. Вот. Но must здесь не используется в прошедшем времени и будущем мы знаем. Значит, англичане придумали, они используют have to, но только в прошедшем времени, раз мне пришлось идти туда. Это прошедшее время, прошедшее. Значит, вместо have to ставим had to, неважно кто. Я, ты, он, она, мы, вы, они не имеет значения. Это прошедшее время, поэтому он, она, оно тут has не играет роли. Тут все had, все равны. Итак, как сказать, мне пришлось. Никаких мне. I. I had to. Это пришлось. Или надо было, или нужно было. Go the. Мне пришлось идти туда. I had мне пришлось go there, идти туда. Мне не пришлось идти туда. Время какое? Прошедшее. Значит, мы используем, так же как в вопросительных предложениях, в отрицательных используем частицу. В настоящем времени мы используем частицу do, does. Вот. А в данном случае мы используем в прошедшем времени частицу did, поскольку отрицание отрицаем not. И так получается, мне не пришлось идти туда. I didn't I did not. Пришлось have to. I didn't have to, have to go there. Мне не пришлось идти туда. Ты ходил туда? Время какое? Прошедшее. Как можно спросить? Did you have to go there? Did you have to go there? Ты ходил туда? Did you have to go there? И так можно спросить. Дорогие друзья, вы были на канале The English и с вами был Пит э, Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии, отзывы. Я желаю вам успеха. So long. Пока.